第一个技巧：关照两个呼吸之间的空隙，在气进入之后，就在它要转出来之前，那个 N 点，在这两个点之间，要觉知那个发生。当我们的气进入，观察有一个片刻，或者是千分之一片刻。 并没有在呼吸，在他要转为呼气之前，一个气进入，然后有一个点，那个呼吸是停止的，然后那个气才呼出去。当那个气呼出去之后，再度会有一个片刻，或者是几分之一的片刻，那个呼吸将会停止。 然后再吸气，在气吸入之前或呼出之前，有一个片刻，我们是没有在呼吸的。在那个片刻，那个发生是可能的，因为当我们没有在呼吸，我们并不在世界里，这一点要了解。当我们没有在呼吸。 我们是死的，但我们仍然存在。那个片刻非常的短，所以我们从来不会注意到它。对弹弹吹而言，每一个呼出去的气都是一个死亡，而每一个新的呼吸都是一个再生。气吸进来是再生，气。 呼出去是死亡，呼出去的气跟死亡是同义词，吸进来的气跟生命是同义词。所以，随着每一个呼吸，我们死掉，然后再生。在这两者之间的空隙非常的短，但是敏锐而且真诚的观察和注意。 将会让我们感觉到那个空隙。如果我们能够感觉到那个空隙，那么就不需要再其他的东西。我们是受到祝福的，我们已经知道了那件事已经发生了。我们不需要练习呼吸，让那个呼吸保持跟原来一样。 为什么要说出这么简单的一个技巧？它看起来很简单，这么简单的一个技巧就能够知道真理。知道真理意味着知道那个不生不灭的，知道那个永恒的元素，那个一直都是的。我们可以知道呼出去的气，我们也可以知道吸进来的气，但是。 我们从来不知道在这两者之间的空隙。试试看，突然间，我们将会抓到那个要点。我们可以抓到它，它已经在那里了，不需要再加上什么东西在我们身上，或者在我们的结构上。它已经在那里了。除了需要某种觉知之外，每一样东西都已经存在。 所以要怎么做呢？首先，要觉知到吸进来的气，关照它，忘掉其他每一件事，只要注意关照那个吸进来的气，那个经过，当那个气碰触到我们的鼻孔，感觉它在那里，然后让那个气进入，完全有意识的跟着那个气走。 当我们跟随那个气一直往下走，不要错过那个气，不要走在它之前，也不要走在跟在它之后。只要跟着它，记住，不要走在它之前，也不要像一个影子一直跟在它后面，要同时跟着它，呼吸和意识必须成为一气进入。 我们就进入，唯有如此，我们才能够抓住、抓出那个介于两个呼吸之间的点。它并没有那么容易，随着气进入，然后随着气出来，进入、出来。佛陀特别喜欢使用这个方法，所以这个方法变成一个佛教的方法，在佛教的用词里，它被称为。 佛陀称道，就是基于这个技巧。世界上所有的宗教和所有的先知，都是透过某种技巧而达成的。所有那些技巧，都包括在这一百一十二种技巧里。这第一个技巧是佛教的技巧，它以一个佛教的技巧见称于世界，因为佛陀是透过这个技巧而成道的。 佛陀说：“要注意你呼吸的一进一出，进来和出去。他从来没有提到那个空隙，因为不需要。佛陀认为，如果我们顾虑那个空隙，两个呼吸之间的空隙，那个顾虑可能会打扰到我们的觉知。所以，他只是说要保持觉知，当那个气进入，要跟着它走。” 当那个气出去，也要跟着它走。只要简单的做这件事，随着呼吸进入和出去。佛陀从来没有提到任何关于这个技巧的后面。那个原因是因为佛陀对一般人在讲的，即使他这样提到，也可能创造出一个想要达到那个空隙的欲望。 那个想要达到空隙的欲望，会变成觉知的障碍。因为如果我们欲求要达到那个空隙，我们将会往前移，那个气会进进来，但是我们会往前移，因为我们对那个空隙有兴趣，而它是在未来。但是另外一半会自动跟随。 如果我们继续练习呼吸的意识和呼吸的觉知，突然间有一天，在不知不觉当中，我们就会知道那个空隙，因为当我们的觉知变得很敏锐、很深、很强烈，当我们的觉知变得很集中，整个世界都被集中了。如此一来，就只有气。 的进与出是我们的世界，是我们的意识整合整个舞台。突然间，我们就一定会感觉到那个空隙，在那个空隙里面没有呼吸。当我们很细致的跟着呼吸走，我们怎么能够保持不觉知？我们将会突然觉知到没有呼吸。 那个片刻将会来临，我们将会感觉到那个气，既不向外走，也不向内走，那个气完全停止了。在那个停止当中，那个恩典，光是这个技巧就可以让无数的人使用。好几世纪以来，整个亚洲的人都在尝试这个技巧，除了印度之外。 整个亚洲都在尝试这个技巧，但是因为它变成越来越是一个佛教的技巧，所以印度教徒完全忘了它。不仅如此，他们试图避开它，还有另外一个原因，因为这个技巧是西瓦所提到的第一个技巧。很多佛教徒宣称弹吹经典。 是佛教的书，而不是印度教的书。它既不是印度教的，也不是佛教的一个技巧，就只是一个技巧。佛陀使用它，但是它本来就已经存在了。因为这个技巧，所以佛陀变成一个佛，变成一个成道的人。所以尝试它，它是最简单的技巧之一。 跟其他的技巧比较起来，是简单的。